ویدیو امروزی ما صحبت امروزی ما سر کشور رومانیا است یکی از بهترین آب و هوا و بهترین موقعیت در اروپا را دارن که وضعیت کاروبار و وضعیت بزنس تجارت هم خیلی خوب پیش میره که هم مرز با مولدوا، اوکراین، هنگری، سربیا و بلغاریا می باشد خب دوستا ویدیو قبلی ما درباره مولدوا بود خب ما پیشنهاد میکنم براتان اگر ویدیوی ملدوارا ندیدین که خیلی به طریقه آسان در بدل 80 رو شما میتونید ویزه شبه دست بیارین آنلاین خودتان هیچ ضرورت نیست که به کدام اجنت مراجعه کنین اگر ندیده تا حالا ما پیشنهاد میکنم که ویدیو رو تا آخر تماشا کنه همچنان ویزه یو اس UK charity visa همگی و هم channel YouTube ماست که subscribe یادتان نرم خب میگذاریم کنار صحبت میکنیم سری رومانیا رومانیا فعلا برای کسایی که جی سی سی جی سی سی ویزا داره یعنی همی ویزای گلف کانتری داره خیلی یک سهولت های را آوردن که از جمله ویزای استری ویزا هست ترانزیت ویزا هست ورک ویزا هست خب ما دیگرایش کنار میگذاریم سر ویزه سیاحتی و ویزه کاری صحبت میکنیم که چی شرایط دارم خب ویزه کاری طبعا ورک پرمنت نیاز دارم خب اگر با کدام اجن شما مراجعه کنین اول که زیاد وقت تان ضایع میکنه بعد مصرف گزافه میشه خب ما باید چی کار کنیم ما امروز دو سایت را معرفی میکنیم که شما از طریق میتونید خودتان apply کنین work permit پتس بیارین و بعدش از طریق کنسولگری یا سفارت رومانیا در دوبایی که است شما میتونین که درخواست ویزا کنین و ویزا apply کنین و برین مستقیم سر کار خب چی کار باید انجام بدیم اول اول به وبسایت گلاسدو رومانیا اینجا رفته کمپانی های زیادی وجود داره اینجا شما رو با بهترین معاش با بهترین وظیفه شما را work permit میده و دومی که از بنا Reed که Reed قبلا هم گفتیم در UK هم هست در رومانی هم از که خوب کمپانی های معتبر جهان در اینجا هست که شما را از طریق سرچ میکنین چی وظیفه چی مهارت داشتین تان انتخاب میکنین و تان میگیرین وقتی تونا گرفتین مستقیم میرین سری کشور رومانیا سری کنسولگری رومانیا و درخواست ویزا میکنین خب دوستا چیکار رو انجام می از, از اول همه دوستای عزیز ویدیو قبلی بود که سر گرفتن ویزه ملدوا بود و ویزه سیاحتی امریکا چریتی ویزه انگلستان اگر تا حالا تماشا نکردن ازتون خواهش میکنم پیشنهاد میکنم که اول ویدیو ها رو تا آخر تماشا کنید بعد سر کشوری رومانیا برگردیم خب حالا چی کار کنیم و از چه طریق ویزه رومانیا را اپلای کنیم مثل همیشه سری سرچ بار خود رفته رومانیا امبیسی رومانیا امبیسی دوبای سرچ میکنیم اینترنت ضعیف است از طریق رومانیا یا امبیسی همه امبیسیش که در دوبای هم است در ابوظبی هم است خب اینجا مثل قبل وبسایت های زیاد وجود داره که از شما پول میخواد خب شما چیکار را انجام میده؟ سری وبسایت دوبای دات ام ای دات آر او یکی وبسایت رسمی سفارت رومانیا در دوبای می باشد بالا کلک میکنیم وارد پیج رسمی کشور رومانیا میشیم که اینجا تمام مشخصات و کشفش و پیش در اینجا است خب حالا ما چی کار را انجام سر کنسولت رفته طرف دست راست کنسولت نویس ایره خوب به دقت مثلا ویز اپلیکیشن شد بی with manual 3 months before the temperature date یعنی قبل از رفتن سه ماه قبل تو باید که اپلیکیشن تا کارایش تکمیل کنی ورک پرمنت تا چیزا تکمیل کنی خب برای گرفتن اپلیکیشن ویزا چی کارا باید انجام بدیم we kindly inform you that the visa application are only made online مگه ما برای شما محترمانه خبر میدم که ویزه امی یعنی درخواست ویزه فقط فقط از طریق آنلاین شما به دست آورده میتونید گروه شما چه رقم مثلا سر ریت مور بزنید بعدش در اینجا هم معلومات ها و چیزای خود گفتم شما باید چه رقمی فرم به دست خب در اینجا اما چیزها رو که ما قبلا گفتم لینک شده اینجا برای ما داده www.avisa.ro بالا از لینک کلیک میکنیم مستقیم میریم سر درخواست فارم خب سر لینک درخواست فرم که در page قبلی داده بود ما کلیک کنیم وارد این صفحه شدیم که صفحه وزارت خارجه رومانیا میشه خب حالا ما چیکار را باید انجام بدیم get inform apply for a visa apply for a visa را میزنیم But apply سه استیپ داره که ما استیپ با استیپ پیش مریم خب در قدم اول اینجا شرایط چه گفته که یوز useful information شرایط ده اینجا نشر شده که شما وقت داشتین بازی را بخونین ما قبلا خواندم بخاطر این را تکمار میکنی بعد میری خب حالا اینجا گفته که جنرال انفارمیشن اینجا ما email address خود و پاسورد خود انتخاب میکنیم که امو فارما نمبر فرم را از طریق email address برای ما میفرسته که بعدش ما نمبر فرم خود زده استپ با استپ پیش بریم خب من یک email address خود میزنم ایمیل آدرس واقعی من نیست فقط دیمو ایمیل آدرس است که بعضی جا بخاطر خاطر چک چیزا میزنم idzie i kłada bo jakby za Y U Q J H but next hope uh, your visa application file was successfully created only uh, azaplıkşanıma yani muvaffakana anjam to olama çımekinim i Sega please consult your email inbox and enter below the file code have you received ඔලක මොකර අන්ජම්ද මේ මොෆයිල් නම්බර මර දයිමල් අදරස් برای فرستادن ما از طریق در جیمیل خود رفته فایل نمبر میگیریم و اینجا کپی میکنیم y فایل نمبر number más quiero copy migrate hop بعد bar में اینجا فایل نمبر خودم پست میکنیم و بعد ایک تکرار میکنیم وای وای با عرض امروز صدایم هم خوب نیست گلونم درد داره دوستان فایل نمبرم هم درست شد و ایمیل آدرسم هم ثبت شد حالا وارد کارهای اصلی آلا شدیم که 11 step داره که استپ با استپ پیش بریم خب در قدم اول current nationality افغانستان رو میگیریم کنتری ریزیدنس امارات رو میگیریم کنتری ریزیدنس عرب امارات <clears throat> شما هر جایی که بودین امو جای خودتان انتخاب میکنین خب شهر ما خودم دوبایی میگیریم تایپ آف ترول دکومنت امی پاسپورت شما ترول دکومنت شما مثلا در کدام درجه از کدام دیپلماتیک است آردینریز کدام است خب از ما آردینریز مثلا ordinary را انتخاب میکنیم اینجا یک سوال دیگه هم کرده که is there travel document biometric تو میگه نه اگر قبلا یک دفعه رفته بودی biometric شده بود میگه است خب وارد page بعدی شدیم که در اینجا از پیش ما تایپ ویزا را پرسان میکنه که تو کدام نوع سفر میکنی مثلا فقط میری airport میبینی و پس می یا یکی ترانزیت مارکت میری یا یکی شارت استم میری در شارت استم چند category داره و یکی لانگ استم میری خب لانگ استم که هست شامل چند category سین تقریبا 7 8 تاست که از, از کلش مثلا میگیم امپلایمنت امپلایمنت مارکت یا پروفیشنل اکتیویتیز your family uh, reunion. خب هر چیزی که انتخاب میکنی فرض میکنی فرض کو employment انتخاب میکنی دی work permanent نیاز است و اگر توریسم بگیری دی کیس بنک استیتمنت چیزا نیاز است اگر business بگیری همچنان قانون شرایط خود داره خب فرض کو ما employment میگیریم صحیح and the longest deployment. Danger Asmo يكسول لقى مكانك if you find yourself يعني إنجا سول مكانك تو قبلا رفتي دا رومانيا يو كلهم فاميلتون از رومانيا أوروبا از يوتشيزاس اگر بود خو یک شنگ خو میکنی اگر نبود میگی I do not find myself خوب and all uh, required سپورتینگ دکامنت اینی مرحله اصلی است که به کار کردن چی چی چیزا است اول ورک پرمنت که ما گفتم در این کمپانی ها رفته قبل از اینکه شما وارد سایت رومانیا شوین از اینجا شما اول work permit میگیرین صحیح وقتی work permit گرفتی اینجا اپلود میکنی. دیگه means of support amo sponsor ata upload mekini دیگه کرمینال رکورد که تو کدام جرم جنایت داری dori از شرطه شرطه دوبای مثلا امو چیتا اپلود میکنیم travel medical insurance কি আম অনলাইন ওয়েবসাইট তো জিওতে وجود داره که تو as a tariq insurance ta bokkune diga while travel document neja passport tona wa the injam acts ई चीज़ों के तो अपलोड कर दी बारिश एरिया में I am aware supporting the comment ये तुम्हें कि मैं चीज़ों को लगिश फिक्स बराबर अस next next time next next the थी शामिल मरहले बदीमिश که جمله استپاید تکمیل شد از طریق امیل تو ای ویزه رومانیا رو به دست میاری و دیگه میتون مرحله و مرحله که تو چیزای گرفته به میدانوی میری و بعد <clears throat> وارد کشور <clears throat> رومانیا میشه با دوستا دوستای امروز سلام قدر خوشایند نیست تشکر از اینکه ویدیو را تا لحظه тамошо кардем ба хотири пурсишу саволот дар қисмати коммент аз мо метавонед ки дар ҳисоби виза корубори онлайн аз мо дар қисмати коммент саволоттон анҷомед худо нигаҳдор дӯстон